¿Qué pasa, papá? Estoy ocupada. Hola, hija, ¿cómo estás? Amor, sí. Escuchame una cosa. ¿Viste la chica esa de la que yo Bueno, hoy, hoy la vas a poder conocer. ¿Qué? No. Sí, la invité a cenar. ¿A cenar? No, pero papá, no. Sí, Valentina, así que por favor te pido que trates de ser lo más respetuosa posible. Hola. Hola. Hola. Aténdeme. Marian, no sabes lo que acaba de pasar. Mi papá me llamó, me dijo que va a traer a la novia a casa. No, a cenar. ¿Lo puedes creer? No la quiero ni ver. No te preocupes, Nadia. Le vas a caer bien a Valentina. yo te dije cómo era. Si vos, no me querés escuchar, ese un problema tuyo. ¿Qué? <laughs> ¿Qué te dijo? Es una joda. Mm. ¿Cuándo? nada. Y bueno. <coughs> Eh, ¿para, ¿Para qué viene mi papá? Con la mina esta nueva. Hola, pa. Hola, mi amor. Te dije que no me digas así, Pablo. Voy otra vez. Si a mí me gusta que me llamen papá. Vení que te presento a, mi amiga nueva. Tráela. Bueno, ella es Valentina, Nadia, mi amiga la que tanto te hablé, es ella. Hola, Valen. ¿Cómo estás? Tu papá me habla mucho de vos. Sos muy linda. <laughs> Mira, te felicito, ¿eh? Te traje un regalo. Son unos collares, me imagino que te, que iban a gustar. No, ¿sabes qué? No me gustan los collares. Eh, bueno, ¿qué les parece si mejor entramos y nos ponemos cómodos y preparamos algo para comer? ¿Vamos? 달에. Ya estamos para comer, ¿eh? ¿Está bien? Valentina, hija. ¿Puedes venir a comer? Siéntate. Vale, siéntate. Valent. Vení, hija, dale. Ya va a bajar, Pablo. No puedo creerlo este tipo. ¿Un traba? O sea, una cosa es que salga con minas, que conozca gente. Otra cosa es esto, ya es cualquier cosa. Vale. ¿Venís a comernos no seas irrespetuosa? Me está llamando encima para que bajes a comer con ellos. Esta soy yo, Pablo. Para mí fue muy difícil todo esto, fue un cambio muy importante en mi vida. Y encima con todo esto que pasó, no creo que Valen me acepte. No, no, no, digas eso. Espera que... Espera que te voy a mostrar algo. Ellas eran muy unidas, incluso de grande. Ana tenía una facilidad para interpretarnos. Sabía exactamente lo que nos pasaba a cada uno de nosotros. Después Ana... Ana se enfermó y ahí cambió todo. Por eso es que Valen se, se aferra tanto a mí. ¿Sabes lo difícil que es para ella, pobre? Tener que superar todo esto, lo difícil que es.